感情以及健康的部分的提点，我们先针对属马的朋友，在这个月你们的运势排名是第九名，突然呢就落下了七个名次。不过不要着急哦，在这个月份呢，我们呢值的是堆路的月份，因此呢还是相当可看的。工作的部分呢，在这个月表现的机会相当的多，所以请务必呢要透过表现。 良好的时候呢，来争取更多的福利跟资源给你的团队或是给予自己哦。因此，在工作的运势部分，在这个月是小吉的。而属马的朋友在财运的部分呢，在这个月比较容易会有一些大笔的支出了啊，比如说你会购入一些小型的资产啊，或者是一些比较大金额，这个是请务必要注意一下的。 好，虽然它是属于必要型的支出，但是相对的也会影响到你，就是资金上的一些规划。那我们在财运的部分呢，在这个月呢是属于中的。那在感情的部分呢，属马的朋友呢，在这个月请务必要记得一件事情，就是如果你有答应对方的，请说到务必一定要做到哦。 还有男性的朋友，请不要太过的大男人主义；女性的朋友呢，请要小鸟依人一些，顺遂一点，这样子呢，才可以让你们的感情呢，都可以走得更长远一些，也比较不会让双方呢，莫名的进入冷却期哦。感情在这个月是属于中下的一个状况，健康的部分呢，在这个月肝火是比较旺盛的。 可以的话，多吃一些可以降我们这个肝火的一些食材哦，比如说黄瓜，或者是这个苦瓜类的哈，或者是这个呃青草茶哦，这些都可以协助我们呢，可以降我们的这个肝火。再来呢，在这个月呢，也比较容易会有过敏的一个状况，请务必呢要留意一下这个过敏的状况，比较会出现在手足上面啊，或者是皮。 肤上面点的地方，或者是折有折点、折痕的地方，务必要再多注意一下。尤其是在季节交替之余，那有气喘体质的朋友呢，更就要留意喽。再来要提点的就是呢，如果你本身就有固定在一个周期，就是会有皮状况的一些问题，会长一些呃疮啊，或者是钉啊这一类的。 要更加的注意自己的生活作息哦。下一个生肖呢，是我们属羊的朋友。属羊的朋友呢，在这个月的运势排名呢是第哦。那您在这个状况呢，会比上个月呢爬了一个名次，所以也是有好转的一个状况。在这个月呢，我们走的是三合跟这个刃剑的一个月令。 那在这个月要特别留意的，就是在工作的部分呢。如果你逢到有一些人一直在不断的吹捧你的好啊，他们可能呢就是不安好心的，有可能是有意于要加害你的，所以请不要太轻易的去听信别人啊。那再来就是在这个月呢，如果你是属很阶级的朋友们。 在这个月可能会比较苦一些，是属于心里苦，因为上面要你做的事，跟下面要要要别人帮你协助交办的事情，往往都没有办法成一条龙哦。你会觉得自己呢，就是在那个夹心饼干里面很难做人。所以工作运势呢，在这个月是属于凶的哦，还蛮考验你的一个智慧跟人脉呢，去把整个事情呢做一个比较好的、妥善的一个整合。 那属羊的朋友呢，财运的部分呢，切记切记，在这个月呢，便你有闲余的钱，你有闲置的钱，爱心也不要被滥用哦，你要看一下对方是不是真的需要被帮助，再去帮助，不要随便乱去等的动作。那其余的部分呢，倒是还好，所以我们的这个财运的部分是属中平的，感情的部分在这个月建议一定要沟通，要还有少讲大道理。 我们讲理就可以了，不要讲大道理。还有多一点的主动的关系，献殷勤也无所谓，也无妨。这样子可以让我们的运势呢，在这个月是走平的。那再来呢，在健康的部分呢，在这个月比较容易会有肠胃不适的一个状况。那切切记呢，尽可能就不要空腹的状态之下去喝水。在这个月呢，比较容易会有这个。 车关哦，所以要留意一下，就是不要疲劳驾驶啊。再呢，在开车驾驶的时候也不要贪快。如果你又是新手上路的时候，务必期除了呢正常应该要保的这个这个责任险呢跟保险呢，更要注意来车，不管是你的这个方向或者是来向的方向跟人哦，才会是比较妥当的。行车记录器也是可以确保。 知道这个责任归属的方式哦。那在这个月呢，呃，属羊的朋友的健康运势呢是小较凶的。再来就是属猴子的朋友了。属猴子的朋友呢，在这个月令啊，你们的排行呢是第三名哦，相当的棒吧？一次呢要升了六个名次。在这个月呢，虽然呢名次相当的高，但是我们走的是川亥的一个月令。 伤害的月令呢，会代表是你要非常小心呢，在工作上会有小人想要来加害你。不过呢，这些小人其实某个程度上，即便我们口口声声的称他们为小人，但是其实呢，老师认为他们某个程度上也是因是你的贵人。为何这么说呢？因为这些人会见而的提醒你，必须要在哪些地方更加的去注意细 就类似他们协助你抓 bug 一样，所以呢，它可以让你把一些事情呢变得更加的完善了，好，所以我们某个程度上反而要感谢他们了。不过是会有点心累而已。好，那如果呢，在这个月呢，手头上呢有要处理合约相关的事宜的话，请要多次的审阅跟检查，才不会遗漏重要的一些要点在上面。 好，那工作的运势在这个月是属停运的，财运的部分呢，属猴子的朋友呢，在这个月呢，这个可以透过发的这个分组的方式的增信的方式呢，来让奖金跟 bonus 呢更容易去达标，提升那个业绩跟奖金。好，所以如果透过这样的方式的去运行运作的话，在这个月你可以预期拿到的组织奖金啊，或是个人奖金都会是比较多的。 在这个月的财运的部分是属的，在感情的部分属猴子的朋友呢，如果你是想要挽回感情的，在本个月呢是有优势的哦。呃，不过呢，你在做这件事情的话呢，你必须要透过做一些比较贴心、可以呃引起对方注意的方式哦，来让大对方呢可以回心转意。同时呢，你也要去。 处理一下当时两位呢为什么会撕破脸的原因，要把这个根本的问题给处理掉。那这样的话，你这个月的感情的部分呢，就会属于大吉。那至于呢是还没有对象的属羊的呃属猴子的朋友呢，在这个月呢，你也可以很比较积极的呢去把你的社交圈给拓展出去，多去跟人去 social。 那也可以有不错的一个机会，可以现在眼前的。在健康的部分呢，属猴子的朋友呢，务必呢要注意耳鼻喉相关的问题哦。还有，切记不要憋尿，在这个月呢不适合憋尿，反而呢你会很频尿。所以，如果你憋尿呢，反而非常不利你的身体哦。那再来这个你这个月令呢，比较容易会有这个。 呃，季节性的脱皮啊，或者是过敏的一些状况，那如果您本身就有类似这样的一个体的话，在饮食上面就要更加的小心跟注意防范喽。以上是针对这三个生肖属马、属羊以及属猴在十一月份的预示月报。喜欢的朋友，请务必帮老师按赞、分享出去。我是丁老师，我们下次再见喽，拜拜。